allah tukwebaza olwobuwangazi bwomuwadde okutuba ku myaka etagamu nkaaga aye allah tukusaba obeere ngaomukulembera ko byonna omukozesa ebirungi nga byomukozesa ebbanga byonna aye allah tukusaba obeere ngaomukuuma ngaomusako obukuumi bwe omuwonya amaaso amabi omuwonya abakyamu allah obeere ngaomulaga ebirungi ebyereere era ngaomuteeka mubantu abalungi allah tukusaba oteeka emikisa ku buganda ne uganda bonna allah fe nga tuli wano mu maaso gabeene tukusaba allah waffe gwenyini kussa emikisa yonna olusiikisa mu bakulembeza abakulembera eggwanga babeere nga batusaasira engalo tuzogere bannange tetwakumira bidongo lulo twasibe luwombo sibisiki wasu zoke. Janisa wasu zoke sai. Nadege na mugongo vila Kamba de sari Chishi Omukuru te ya yogedi uh -huh. Ya zeye na Nanama lusuwa Amira Muganda Kwe gama nga asaze wei mm -hmm. Alinga, alinga mukira, mukira ana Ana gachawela Nabi ana nangatacha Wala wano wansi wano okuva wano ku lubuto wano okudde eno wansi alina akafaanani naye nga muganda wa nga togutegeera bwe nali ku tivi yo nakugamba tendawagambye ebigambo mubyerabira ne mbagamba mutebi jajjange yangambye mugambe kabaka nga tannakola kukwatako bugenda ku matikkira asooka zzeeyo ekifundikwa n'effumu ebyamuweebwa nsereko aserekera obuganda kalama kikifa mu nyanja gonyini abaganda babanauganda mwagala nyo okuuza mukatulabe ekinaddako gonyino ngamba mulangira amatikkira nga yagenzi kati njagala ojjukire bukyanga mutebyava ku matikkira we yalazemu okubeera obulungi tadangamu tatakolanakio tandangamu anti mwana wange nakulabako nakiddemu puroguramu zaali ssatu neŋŋamba mayegga gamba mukamawo nga tanatta asooka zeeyo effumu n'ekifundikwa ebyamuweebwa nsereko aserekera obuganda kale amagi kifa mu nyanja nga tanabagenda kumatikkira tagenda kumatikkira nga tanabizaayo mwagala nnyo okulabako olaba yazze n'alimu okwogera nakugamba nti yanyooma omuntu amanyi ebyawansi n'ebyawaggulu asula mu nyumba eyakasoli obusoli obusatu omuli twekisize oba akasoli akakamanyi ebyawansi n'ebyawaggulu kati oba agenda ku matiko nama nemugamba katuliye tulabe ate onali ntandika nabagamba nti kabaka amanyage gyetuyita ebya bamukyana maaso mugi mm, maaso mugi alengera wala ne bamuyita nnyinimu mm. ne bagamba nti era mm. yennyini nsi hmm. ne mugamba mukulu mulindwa muddamu nti oli ekimuyisa nnyinimu hmm. asaanidde okumanya ebiri mu nju ye hmm. kati mwami mulindwa simumanyi era simulabangako naye singa tuba tuyingira mu maka ge amasanyalaze ne gavaako sirowooza nti nzazze nga nze mugenyi nze musooka okuyingira Ah. kubanga yamanya ekibiriti wekiri wekiri bwabeera ayina bino ebito kibiba kyagi ngaabamanya weyakirese hmm. kitegeeza abamanya biri mu njuye tekimuyisa hmm, nyinimu amanya ebiri mu njuye hmm. maaso mugi aba alengera ate era ne bamuyita nyininsi nakinyonnyola ekyo naye wakinyonnyola ate osobola kuma ti ate nsi ntuule naye mm. bwaba nga ye tamanyi biri mu nju ye mm. era nga tasobola birengera mm. era bwaba nga kukimulisa nyinisi takimanyi mm. awo abaganda mu buganda n'abatuwuliza bo batekewo asi eyaabwe mm. linsaana eri mikono gyabwe mm. kakati uh, kati wakiddane nti abamu tebawuliriza abamu ababeera basasulwa mm. oli n'akuvuma naye nga gweolaba nti ensongo olaba nti ensonga ogirambise bulungi mm. n'akuvuma hmm. manye ga siyazaawo obwakabaka siyazaawo obwakabaka siyalina obuzaawo gamba nti babuzaawo batya hmm. ate mayiga hmm. ekinga ovudde ku kizibu ky'okutunda ettaka n'embiri n'obulyaki n'obulimba yafuna mm. essanyu lingi nnyo mm. omuzungu agira oba excitement yafuna yamaanyi nnyo mm. n'atasooka kutegeera nnono ya bwakatikkiro n'atasooka kutegeera nnono ya bwakamala byonna n'atasooka kutegeera buyinza bwe n'apapa olw'okuba ayogera nnyo ng'ebigambo ebimu bye yayogera mu ntandikwa ye hmm. kati abyeriridde yennyini <laughs> ekigambo kyebayita njagala buli awuliriza hmm. tetujja kufaayo abamu bajja kuvuma abalala bajjemu era beegombe hmm. okutegeera n'okumanya ebintu bino yemulangira obwakamala byonna butandikira ku mulembe gwa kabaka suuna kamala byonna nti katikirowo bwe yatabaala Hmm. yalwana hmm. n'agaziya hmm. n'akomyawo n'amagye gennyini agakabaka agagenda okulwana yamusima okubanga teyakomawo nga tebafudde obaoliawo tebaafa nnyo era nga kabaka suuna atudde emulaga waali olubirirwa wali eddwaliro wennyini era noolwo oluzzi lwe bayita mulago oba omusamba mulago gunanyini luzzi olwo oluku yazimba caki lwali munda mu lubiri atudde mu nnyumba eyitibwa batanda bezaala hmm. mu batanda bezaala kabaka suuna bwe yasinziira n'agamba nti ku kyokuza ekyokugaziya n'okulwana n'okuzza nkuwadde ekitiibwa ky'obwakamala byonna hmm. ekimuweesa ekitiibwa kyotegedde okulwana n'okuzza ebintu bya buganda hmm. n'okuzza amadde nga bakyali balamu amuwa ekitiibwa ky'obwa kamala byonna ng'atudde mu nyumba batanda bizaala mm, naye mulangira ah, anti eh? kijja kitya okubanga ebintu bino obimanyi ku myaka emito gy'oyina kubanga nze nkumanyi nali nkulabyeko si mulundi gumusebirisa esatuseena naye nga abantu abantu abakuliridde emyaka tebasobola kubigamba baana nakugamba nti nze ndi mu bigere bya kabaka nakibi ng'omulwanya muli Mm. omulangira yenna omwana we ngomu osaanidde okutegeera ebintu bino mm. bw'oba ng'ogwa mu kipi kingwamu mm. nti gweoluteeka omutwe wansi buli nsobi yebeekoleddwa jjajjawo akugamba nti kino twakikolanga tuti tosobola bitegeera nga toli musaayi gwagwalulwe lulangira tosobola bitegeera nga toli mwana wa ŋuma kyena abadde gamba nti bwekiba nga nyini mutamanyi birinjuye nkugira muteekewo minzaani yammwe so sigamba nti oyo mulimu neyagambibwange nti titwawula obwakabaka tebabwawulamu hmm. ate obwakabaka tebabuwama mpozi nga tomanyi kyebayita namulondo namakulu ga namulondo hmm. namulondo namulondo hmm. eri mu mpagi ssatu bunyolo ne buganda nessese era omusambu omukulu gunanye ogukuuma namulondo oba ogukulembera namulondo saalongo bakulu mpagi atuula kitinda mm. kitinda yatambulya musoto guyitibwa nawandagala nawandagala akasota kumukalaba katononyo kagrnoba kakiragala naye kyekikafuula kakabaka k'emisota mu nsi yonna hmm. kaakati ono amuwa tuddeyo kuno amuwa ekitiibwa kino hmm. ekyo ekyabwakamala byonna hmm. awo wekitandikira era emulaga bwali olubiri lwa kabaka suuna n'emutabanyi we Mm. kabaka tembo mm. awo yasinzira n'ava n'agenda akuba olubiri lwe ku kasozi k'entinda mm. era entinda ewabiranga olubiri lwa ssekabaka tembo mm. kakati nkulaga nti teyamala te kwetegereza kintu kyatuddemu yafuna essanyu lingi nyo n'aleeta amala n'aleeta ebigambo nga bingi mm. twe twogera ku ebyo abalangira teriiyo omuntu newabeera nga simulangira hmm. ayinza kireiminga ku bijja byabajjajja netuvaaba olwala nga tugamba nti ayogera bubi hmm. tubanje ekyo ekyaffe kyenagamba nti boddewo ku kitiibwa kya buganda hmm. bagamba nti abazenya abatusooka baalwana nnyo nzakugamba muzzukulu wa kabaka nakibingi agalamidde mukanya kasase kongo gyekaaso mu busiro hmm. ndi muzukulu wa kabaka kayima enabulagira gwe ngenda naye okutegeeza ensonga ze hmm. kakati gajjange kabaka nakibinge ye yennyini nnyini nakugamba nti kabaka nakibinge abanyolo ku mulembe gwa kabaka owa bunyolo kabugumire hmm. kabaka kabugumire yakuba mpaka mulago ayine bero no kabaka kashaga magendo okujja nga bugumire ebitundu bya buganda byakoze eki nkulaga eh, nti nze eh. omusayi gwange tegulumirirwa kiri ekiri nti baalwana nnyo anti era namulangira kyembalinyawe okubuuzaamu awo hmm. lwaki gwe yava mu layine egi ya ya nakibinge ya sekabaka nakibinge gwe ah, nti muli bantu bangi naye gwavaayo wekka n'osobola okulambika ensonga zino ez'obwakabaka bwa buganda si buli mulangira alina nti asobola okutegeera byemmanyi hmm. era singa ni wasajja ali abitegeera tiyaligenze kweyambulira kudda ku baana bambadde obupale bwomuna nga ali ku nnyanja hmm. yalibadde ategeera ennono y'ennyanja hmm. yalibadde ategeera obulombolombo bw'ennyanja n'emizizo gy'ennyanja ekizizza buganda ne uganda yaffe eno emabega hmm. n'ebino ebitulumbagano ebirwadde omusajja nakenekya neyebaka ku mwana we munemulinda polisi za lipooti mu biragalagala hmm. ensobi ziina we ziva ekitwe kugamba nti teriggwangawo hmm. ebintu bino bwe mba mbyogera emmengo waliwo ekigambo ekikozesebwa era ekiza kitambula mu bigambo byabo abatuddeyo ekigambo ky'ebyobuwangwa n'ennono bwe kiba nga mutudde mmomu kyayogera ekigambo ky'ebyobuwangwa n'ennono zino zonna ensonga zennambika zigwa mu bigambo ebyo Mm. okubalaga temukoma kwebyo mm. wabula mubiteke ne munkola mm. ate bona ebirabira nti nobadde bagamba nti nobasalawo nti babiteeke mu nkola abali mu bika ebimu n'abatudde mu offisi ezimu emmengo tebamanyi mikolo gino bugikolebwa kuba ejo emikolo egimu nga gikolebwa bw'abeera mutuufu nga yali mu kika ekyo empewo gyerinya ku mutwe nekola eki nti ebika ebyabanga n'empewo byabangawo kati mayiga bwe yalituuse emmengo yalisose nga bwega nti yalise kunoonyereza nnono hmm. nzize mu bwakabaka ebyobuwangwa nennono mu bwofiisi y'obwakabaka oba mu bwakabaka buno neofiisi gyenfunye bitambula bitya hmm. ennono ya woofiisi eno etambula etya so n'atapapa kgamba baganda kubanga yatutegeeza akyogerya kuleni tivi amawulire mwena mwagalaba nti mu bbiri kumi n'ene ogwokuna gwe sibakwasa masiru nga sinze ninaddamula hmm. nga guwira ebijeteno ennyumba nemugema wabafu njagala ombuulire basajja kyabatuddeme nga boogera ku kigambo kyebyobuwangwa nennono nga balina n'oyo simanyi omusajja atunze takadafu ddimalawo oyo ali mu ofisi ebyobuwangwa nennono oyo simanyi gwebazza bamuzza erimu bamugja eno mugundi kiwalabye male hmm. kiwalabye male n'otula mu ofiisi ebyobuwangwa nennono naye nga tokimanyi nti agamasiro omugema w'abafu yakulemberwa omukolo gu nti abagalamiddawo sibalamu hmm. gwe notakimanya nti nabano abagirinya bewalita bawunda akasoli ako bawunda nga balongo babakabaka nemutwenemenga nekima nti enyumba e, ojukira enyumba mayiga gye yagamba mumwabaddemu sigiri temunoonyereza hmm. nalongo hmm. nalongo yagiramu abalongo kinana mubana tosobola dda amaalumi natandika muzibu azaalampanga ng'abalongo bano kinanamu abaana abajjira mu naalongo tonnabazaawo hmm. kubanga yapapa yalibadde asukane era bwe bweraabana abasajja ababaddewo kaninga owekitiibwa mulwanya mulise mwogerere hmm. nozaku owekitiibwa muliika ddaniero ebigambo byabwe byali bitono nnyo hmm. ensonga kyolaba nti owekitiibwa jjedwa olusinga yagira muganzi lwa zeeno nga ebigambo sibingi ono okwogera kwamusukka ate ebyokukola nebibeera nga bitono naye alisoose kwetegereza nti yafuna essanyu atudde afunye ekifo kyatasuubira kufuna n'atategeera hmm. na bukulu bwa kigambo kiri oba ekitiibwa kiri kyobwakamala byonna kamala byonna zino zonna embiri zetuwogerako gwayitwaze notulaga nti zetutamanyi kamala byonna eggamula eyo muddamula mukiwulya buwulizi ne mulaba nga bagirwanira mm. kuekyo kitegeeza ki nkugambye nti ono mm. katikkiro bagimuweeramu bagimukwasiza mu nyumba eyitibwa batanda bezaala neeri eno wansi yes mm. abatanda ah, bezaala nedda si yeyo nkugambye batanda bezaale katiro yeyo eh. kakati mm. ye tamanya nti ddala kano akayanja bwe ŋamba tigenda teekako wooteeri mm. kubanga yakitugamba emyaka ebiri nga yakajja mm. kati giri musanvu kyevudega bingi nabagambye ekintu kimu nze ononsonyiwa seegulumiza ate seewaana ate nansibba nkuba bintu bya muntu nti oba nina ebisobozi ba nina amaanyi bino byenkyayogerako abo abasajja nagambye nti tebandeetera okubayuzaayuza mbaddamu bingi byemmanyi kati bo bakolekiddala bwima nsobola okwogera emisambwa bwima nsobola ofuna obubaka okuva eri emisambwa ne bakabaka mm. ne mukama wange mwanga owokusatu omumbejja namusisinasuwa maria mwanga owokusatu mm. byemmanyi bingi nebyensirika bino mba oli bwagamba nti no simanyi waalikozeeki bino mba soogedde naye njagadde okulaga ekipikiyagwamu mm. n'apapa bino ebituwogera byava mu kamwa ke nti bbiri kumi nene ogwokuna naye nga tasose kunoonyereza ddala eno ennyuma asobola egitandika egizima muzibu azaalampanga nga sirisa alikumpiwuya ssekabaka kikulwe mm. nakugambye eddayo omulubereberi njagala bannayuganda banawuliriza akatandika mmwe kano mm. banaalinya bannayuganda njagala bajjemu baleke kwerabira mm. bannaalinya baakugambanga nti ekiremesezza ennyumba eno omulungu alemedde mu masiro bwekiba nga mengo eyina amagye agabakuuma mugalabe agakulembera katikiro agakulembera mukulu wange mutebi bawasajjamu nabalina amagye baleke poliisi n'amagye bakwate omulongo oyo alemeseza amasiro okuggwa bwekiba nga bakisobola hmm. mwawulirako yenyini nyini mayiga bano abantu waliwo omwami agambye nti waliwo yawandiisa mu komenti mukulu ani oyo mukulu mulindwa hmm. alyanga agamba ti nze mpabule mwawulirako mayiga yenyini nyini ng'agamba nti kabaka we si wakusamira tewakiwulira kubanga akyogera akiwulira naye atesa abalangira tetukuba nsaasi hmm. abalangira tetusamira hmm. tetukwata mu ddagala hmm. abalangira tetusaddaaka mu buisiramu akiika zikolebwa naye nga sigo ogwetabyemu ojja kuyita sheeyi omugambe nti zinembu zikola kinendiga akiika abaana bange kaakati ogamba otambu kabaka wa munsi wakusamira mwenna mwawulirako mayegga ng'akyogerera ku tivi nti ye mutabanyi wa kabaka omukulu waayogerera wonna abaŋgana abambejja mulina okusirika naye nga yerabidde nti emmengo mupakati hmm. kubanga bw'ova ku musingi ekigambo omusingi oba obwakabaka empaji ekulembera lwe lulyo olulangira naye yatugamba ye mutabanyi wa kabaka omukulu hmm. bino byava mu ye era ensi yabiwulira ng'abyogera omukulu atasobola kutegeera nti mugema w'abafu yakulembera omukulu ogwo hmm. tereza ensonga eyafiirako ennyumba ey'okujja nga tonnakumpanya bannayuganda balaga mbaolese langi langi etajja muliro omuzungu kyayagala okulambula yennyumba ngaeri eyaliwo zino bulooka bazirabye hmm. ayagala nnyumba era ejjayo ekifaananyi kyebyobuwangwa byoyogerako nennono twalabako awo nga bagamba abantu okuleeta eh, okuleeta essubi nemmuli naye simanyiwa gye byakoma ezo zonna ensonga kankubuulire nze njogera bino ebiva mu bbo n'ogezaako okutegeeza bannaffe hmm. abaganda ne bannauganda hmm. n'abantu bejjemu ekyokugamba nti teri ayagala kutabula hmm. waliwo neyagenze n'agamba omu kommenti bagambe ne bwe tuneegatta atusinga mayiga tasobola atusinga kubanga nze ayogera nina n'ekisa ku buganda kyenzijja kubulya gye bujjeko hmm. kaakati n'atasooka kutegeera mutamanyi wa kabaka yennyini nti ono aleese empaji eno gye mwogerako si yayina ogireeta hmm. kiyalisoso okwetegera ate naba kusuubiza baganda nti bbiri kumi nenogwokuna ate mu bbiri kumi na mwenda olwatandika otubuulyanga enyumba bwerina obulombolombo obungi terinyangagana akasiisira buno obusiisira bwa bulijjo kiyalisookeddewo ddala hmm. okutegeera kyaŋenda okweŋŋanga kyasikira abaganda nti bbiri kumi nenogwokuna obulombolombo bwakyo neno mitambula lwaki abutegeera mu bbiri kumi ngaolwalaba alemereddwa hmm. ebigambo yayogera bingi ate ngaebyokukola bitono mm-hmm. nkuddayo nze nabagambye nayo mu nsonga eyawedde mbadde nkyaliko mm, kabaka tembo mu buganda ebika byonna byonna mm. byatuulangako ebyo mm. nti olubereberye lubaale yasookera ddala okujja ku lukalu lw'e buganda nkulaga lubaale yatambulanga mu bika bya buganda yali bumbujje bumbujje kati gumuyita wamala muwuli aleki wamala mwabogera ku nsonga z'ebitabo byammwe mm. bumbujje lwali lutalo lwamujja essese mm. olwava ku lukatulo yawa nambubi namatimba mm. eyali mukalubaale hmm. mukulu mm. we era bumbujja ekimujja essese ngembwayo bamusisi alaba omwana woono alemalidde eddala lubaale mm. n'akwata embwa ya bumbujje n'agitemako amayembe mm. mm. yensonga lwaki nazzikuno abayizi embwa olufu wengombe ngaembwa egamba nti agaali agange hmm. bombujja ajja n'amazzi mu kita ag'okwaluza abaana be hmm. yagaseme okugesese n'ajja nago atuuka essingo aga amazzi ge yakoona ge gayiika ene gatandika okutambula nga gakola ennyanja gaba gagenda okwegatta ku nalubaale ate omusawo omuganda ayiwa eddagala ng'ategeeza oba ng'alamiriza nti ekirimba kimala ne kikola ki nekikka gwe mugga kibimba mm. eyo ennyanja etuumibwa wamala ate erinnya lya bumbujjo erimuvako nga kitawe mu kisaamugambye nti wamala okulemaza omwana wange olwoza sobola kugjayo eyo mm. kati kitinda kakati ono mukasa erinnya lya mukasa w'ennyanja olubereri lwamwetana serwanga mm. bw'ava ebukasa ewa kitaawo agenda ku kizinga bubembe atandika okuwonya atandika okugaba enzaalo buli kirwadde kyonna hmm. abookubwende bagamba nti omulenzi ono omukasa ngaakola ebyamagero hmm. eryasirwanga lyafa naafuna erinnya lya mukasa gugu ne sebanninga abaaganga mu kika ky'envuma be baali bakabona baani bamukasa hmm. gugu ne sebanninga bavanga mu nvuma nkulaga lubale bwe yajja ayingira mu bika katwabeera wensobi yona nange ekwatagana ku mukasa gitaba n'abenvuma mweyakabona bamukasa nkulaga obukulu mu bika naye kati emengo mu kiseera kino bayita n'omukulu w'ekikajja emengo nga talina transporti hmm. naye ng'ate abakulu b'ebika baafuna ettaka lyabwe gebabawambyeko abaali badde balima ne bafuna n'amakungula gaabwe ge baaleetangako ne mu ofiisi yakatikkiro bw'ebyalo emengo mm. kitinda bwamala omuku kitinda yeyateerangawo abantu ba buganda n'obuganda bwonna ne uganda yonna kingdom ezaaliwo ebiseera ebyo yabateerangawo olutindo kwe twasinziiranga okuzza bye tusize okuteeka bye tutadde bwe tutadde okulaba nga tubifunamu kitinda baamukubira mu bbaala baganda be bwe yadduka tukira ku kizinga bbanda hmm. banda asangawo olubwa lwe bwamukwasa mpamba ow'olugave hmm. aboolugava bira bakabona ba kitinda Mm. ensonga zonna nga olaba nti nno ebintu bigenze ebigootaana gita bano bakiti bano bakabona bakitinda mm. bagende wakitinda batereze ensonga nti olubereberye lubaale katonda tonda eyatonda ensoa n'okujjula kwayo ng'asinzira mu ggulu ekyaggwe ng'asinzira ebukule ng'asinzira enamakwa nebbusu baani abaali bakabona ba katonda be baali abagundi eno ennene enjovu mm. be bali bakabona bakatonda lubaale akanyonyi akayitibwa namunye kekabeera nga kakatikkiro kakatonda hmm. kyekyakatwalanga ku buli kitikkiro kyenyumba okubala abantu bakatonda abali mu nyumba hmm. era nazzi kuno abaana babanga bazanya abatu bagambanga nti nze tumbala abala katonda yambala abala dda nze tumbala abala namunye yambala abala dda kati ensonga ezikwatagana neggulu ebbusu ennamakwa ne bukule abenjovu baliwa nkula dda bano abantu kyebaali badde bakola kyekigambo kiri nti bya buwangwa nannono isitole oyo abantu bamwagala nyo era kwe bali bawuliriza nze bwenkiina ekyanna kiringe nenjogera wana wali gofu koosi ya serena nenjogera ku jjajjange kigo ne namyalo mukakigo namyalo abanje emyalo gye hmm. nti olubereberi abalangira abaesese okugatta obuganda nesese baatuukira awo hmm. okugatta abalangira abava esese bagatta obuganda ku sese ah, oba olukalu nesese hmm. baatuukira awo era awo wewaberanga oluzi lw'omukyalo omukulu kanaluzaala kati singa ngenda mu nsonga za kanaluzaala kyekiyinza otuuka ku buganda kanaluzaala nakkazi n'ababinge hmm. eyali muwala wa wampona ebusami era wampona ebusami azaala omukyalo ono eyamuddyamu ebigere ekika kyalo nga bwe kiza ekitambula yemugenzi gyomusimulwana kati olwaleero ddayo obuuze nti wampona ekasami yakolanga ki kugambe yazaala ono omukyala era ono omukyala bbaawe bbaawe azaala bano abaana ensonga zino oli kyabadde agamba nti nkolaga nti ffe tetulina obusungu hmm. ku mayiga lwabula hmm. twogera ebyo ebituluma twogera ebyo ebisaanidde okuzzibwawo si kuli olulangira wabula ku bantu ba buganda hmm. tuwulira abantu ababonaabona ku myalo abasaba gavumenti obuyambi ngaabasajja twabagamba nga tunda temunatunda ttaka lyekigo lino liguza basebalamu tuseke tujjawo yiika eziwera ettaano hmm. tutekewo olubiri lwa kigo tutekewo emboga ya mukazi wennamyalo gye bujja mu maaso namyalo agenda kufukira agenda kubanja hmm. nkubuulira ebintu bino nkuwulira omulangira nakibinge omukyalo oli erinnya lyokyalijjukira lyenkugambye kanaaluzaala hmm, kanaaluzaala nakkazi Hmm? Hmm. kati kanaaluzaala yali mukyala wa kabaka eyayitibwanga serumala mawano mubuganda mawano togawulirangako ngawulira amawano serumala hmm. mawano kayima enabulagala amawano ah, nti taata yazadde mwana we kakati nze bwenkeera enkya nga bano bomanyi babeera ku social media ne bavuma oli neyepanka nabudde nsimi nabagenda okwekalakasa ku lwaki nze singa nti nkula amawanu gano mugenda gaddawa hmm. kyogamba sobola kutikeera nsa nenkyankalanya amawano ne gawemula buli atudde emengo ne bawemuka ono bakugambye nti yeserumala mawano yanayogera juzi ku nsonga z'obwakiweebwa obwakiwa eyasokedde okubeera kiwawo wa buganda yekikumbi ebunnamwaya ye mwana woono serumala mawano kayiwa enabulagala hmm. mbagamba bwe kiba nga buno obuli obabuyita bwakabaka kibabuuze mayiga nga tebanaba okuletuusindika messages vuma abantu kiweewaliruddawa awewula ebizibu byonna byonna byonna obuyinza bwa kamala byonna katikkiro wa buganda yabeeranga n'omukyalo yavanga mu kiko ekyenkima omukyalo oyo yayimiriranga mu wankaaki wa bulange ng'aluwa ensuwa ennene eddala yabeerangako olwendo hmm. abantu ababeerangako empewo ab'ebika abaafunanga obubaka okuva mu bika byabwe nga babuleka emengo mu ofisi ebyobuwangwa n'ennono oyo omukyalo yabawanga olwendo lw'amazzi nkulaga amanyigo obwakatikkiro ag'obwakamala byonna hmm. okumuwa ekitiibwa kyakamala byonna omukyalo oyo yabeeranga muwankaaki mm. kale sinakiri nga olina okgenda wabula wabula abantu abaavanga mu bika abako nga bwegambye nti eno ennyumba muzibwa zalampanga mugema w'abafu kambagambe kuba bajja kwonoona mm. okyogera ne baduma ne boonoona mm. oli nagamba nti nze ndi wankima nva bunjako obuvo bw'ab'enkima baviira ddala ku lusozi baluyita ŋoma buli bukasesese ŋoma obuuka omugga nnabaabenga n'otuka ku lusozi olwo ngoma kintu giyajja engoma yitibwa bwolaba osirika naye bwe nabona buli avayo nti wankima nti bunjako bunjako obuvuba bwerabidde amaanyi gona gavesese nti abalangira abavesese bebajja ne batukira woolengera serena y'ekigo okugatta olukalu n'essese hmm. era wabiranga n'obuzibu omukyalo ono gwenkugambye omukyalo oli eyali mukazi wa jjajjaffe hmm. okyamujokera erinnya kanaluzaala nakazi n'ababinge hmm. hmm. njagala abali bawulirize abamanyi nti muliwa naye eddira ki yali eddira kino mulabe nti muwulire nakiringa ebyabanja tebiyamba je biyamba fenna wampona Hmm. ebusami eh, yazaala omukyalo nebaga nti yadda mubigiribya eyali badde omukukuutivu ye mugezi jemusi mulwana hmm. njoza yena obugagga bwabadde aliko yatereza ensonga ze eh. ate tukole ki kakati gwebwogamba nti omuntu njogedde kuserumalama wano hmm. bwe ŋanda kuteekawoma wano ze ne bwenkwata esaidi eh, emu bweti yabasaava nkwateko nengena mu batandazaala mm. oba mu batanda bezaala mm. nitunula kaseegu kaseegu mm. era jjajjanga we yasinzira mu batanda bezaala n'akulinyira famiry ya kisingiri bali mu kusiyaga kati kati wemba nina obusungu kwabo hmm. nsobola mm. byonna obikola nze buka eri nca kabaka pereketya nagamba nti nze kabaka pereketya ngenda kwokya ensi eno omusana okumala emyaka esatu hmm. nodduka nobagaba bosobodde ibanemaipereketya agenda kwokya ebaatya ebyo tetubitegeera bulungi ffe anti ne munaffe oli mukamaffe taagala kumanya bintu bwe bityo hmm. kati kankolaga enamyalo abandi emyalo nze ne bwerekera kyankyankalanya kabaka pereketya hmm. ninange ndi muzadde Hmm. njagala abantu ba buganda ate nnumirirwa hmm. musobola omukyankananya kuba mmanyi ekyokukola hmm. anti nkugamba abantu abasinga obungi emisambo gyabakweka bingi olwenge zebabeera balina ku mitima gyabwe n'obukyayi n'obunyiivu obungi era wonokeera enkya waliwo abasabye empandiika ebitabo mpozi nga twawulemu ebiwandiikibwa nebitawandiikibwa hmm. bwonoowandiika kabaka pereketya hmm. nengeri gyeyanyizibwangamu hmm. alina obukyayi ku gavumenti alina obukyayi ku saidi en ajagenda mukyankalanyi eh, ate kitumalire obudde okuzzaawo okutereza eyo embeera ekyakulaga eh, ekiri okumpi nakyogerera ku tv yamwe singa mukaddiza akatambi abantu nokukira coronavirus nga kyali china eh, naye nkibagamba nti coronavirus agenda kulya ensi yonna akatambi ku mukaddizanga abantu hmm. naye nga kiri munaddini mwanyinaku ah, obuyinza hmm. era oyo ani yaleka kandi nagezako okuwakana naye mbagamba wakati mu coronavirus enkuba egenda kutandika muzeeyo akantu ako akatambi hmm. kubanga namyalo abanja emyalo gye wakati nga namyalo abanja emyalo gye hmm. n'ekiwanuka n'agamba kantandika okuwanula hmm. laddu zaali kubye abantu ba buganda laddu zaali kubye abantu mu uganda laddu zaali kubye abaana baffe nga bazze ku masomero hmm. musisi n'akugamba nti mubagamba ne beefuula nti beebase ngenda bazuukusa ate nze siina mpisa nkyakalyawagazi ndekannyonoonyi Hmm. olwaliro njagala nkutegeeze nga bwera kakande bweyagamba nti omukakande oh, ogwokola naye nti yegomba okusingana omumbejja oyo hmm. omumbejja namusisi nassuwa hmm. mariyamu omwanga owokusatu mariyamu asiiba naye ekisiiba akimazeeko atambulira namuloole ekimutoza eh, mu loole agende ku nsozi ewaggala mu kyaggwe agende ku nsozi zonna ze baggamba nti okuggalira kino obutabaawo olina oh, kukola mukulu bwe guti ne bwe guti hmm. alinnya na loole ogenda okkuba amavi agambe kiwanuka towanula abantu babaganda bagenda kufa n'abauganda bensa nekutiya z'enswa agamba musisi nti bwona oyuugumya ensi abantu bafa bukadde na bukadde mu nsi zabeeru naye nga yejaali ani oyo nkugambye nekisiibo akimazeeko maria munnamusisi nasiwa mwangu owokusatu ng'alinnya na loole ataase kino ekiyinza okuddawo naye nga emmingaani amumanyi njagala ombuule be mukubire ngaalabo be muwaana bamayegga batudde emmengo ani ayinza okgenda akola emikolo gino okutaasa abantu ba buganda nkugambye atambulira na muloole hmm. perekete kubanga akugamba nti enkuba kiggweya tenange mbuuky'omusana wabadde hmm. owulakasana perekete perekete ali kabaka pulojekiti yali kabaka nkulaga ebintu bino tetulekubyogera nti tweyagaliza hmm. nesobola kutuwa kunakulinya kunamundo kuba si yange kubanga sirina namaanyi gagenda kunona bwakabaka sesekujjaku eh, oyo alina olutembo lw'obwakabaka waliwo eyagambye nti gukireka oyagala kubeerawo beezi kabaka nkimutanedda ah, namulondo si yange hmm. nze mwanga abazaala buzaazi jajjange hmm. si yange era sijagala hmm. naye nga nze ndi ku nsonga nkumenyedde amaanyi ekiriwo kyonna okirabe hmm. nkugambye nti abantu bonna bonna babonaabona kati abagoba ku myalo gyennyanja abakola ki bonna babonaabona lwabantu bemuwaana bamayiga mukubira engalo kubanga zetegezeza nti muzimbe olubiri lwakigo abakongojja kigo bajje batuule eno ensi gyemuleeteko amalala ejja kuddayo gye yava ensi egyo kati olwaliro kati nkugambye oluzza olukolo olwo ono mukugambye nti ye nakkazi hmm. nababinge hmm. kanaaluzaala bwekyoga nti bwe mukyankalanya muyinza okuddamu okulaba ku mazzi mu nzizi ah. binnuma olw'ekigambo kiri oba ekisoko ekiri mu kitiibwa kya buganda nti baalwala nnyo hmm. mu byafaayo nakugambye nti kabaka kabugumire ng'awambye empaka mulago yali jajjange nakibinge yabazaayo ega hmm. nakibinge ye kabaka yekka mu bakabaka ba buganda eyakisiza omukono ku lutalo olugazi ya buganda naye ekitiibwa kya buganda mukiyinda nemwerabira nti lwaki ono kamala byonna tasobodde kukuŋŋaanya bintu bino wabula okutunda okusaanyaawo hmm. oyitaba kamala byonna ddala oba kamala byonna yayingira batanda bezaala ne babumukwasa naye tebumumuy mumukola ensobi abantu ne mubatuuma amannya oyo balunabba amala bw'aba ayogera kati ono kintu yamwongerako gundi wasajjale yamwongerako n'erinnya lya kintu hmm. balunabba amala amanyi obukulu bwa kintu oyinza okukwata erinnya lyakintu n'olituuma wasajja nga si ebintu biwandiiko bi ekintu yaani agende ku linnya lya david wasajja n'ebyakintu ali mugjeko hmm. kabaka omwongeddeko ebyakimera tagenda kukola mukolo gwa kimera hmm, ah, ekirala nsonyiwa eddoboozi lyange mulituusangayo wa mukulu balunabba wamala mm. aleke genja ku bintu ebyawandiikibwa abawandiisa abamu hmm. bawandiika ngekyo kye bateebereza era nga ku luno sijja mugamba nti muwa magezi naye mulabula ave ku hmm. byafaayo bya kabaka mwanga hmm. jajjaffe mwanga bino byayogera ngaasoma mawulijja essaawa esatu takisanga mukono ng'ali sisirizi jajjaffe sisirizi yavaayo nayagala agende wa mukwano gwe kamulase muyo yayitana ku liva nairo jajjaffe kabaka mwanga hmm. dasa mulekeri mukasa kiwa mirembe kirevu ntende yakisiza omukono ku kyalo bakiyita bujenje kiri mu bulindi disitulikiti kuwekagadi waliwo n'omuzikiti hmm. awo yakisiza omukono so sisirizi so so si enesisirizi bonabo amala nga bwabyogera eri yavaayo mukulu bawunaba wamala jajjaffe mwanga tazaalibwanga kuba ngonge mm. bazzukulu bakaganda esese hmm. tebazaalangako jajjaffe mwanga naye eh, lwaki takunoonyaakonoomwaisidoboozi kandiyisaawo ate ku bintu ebyawandiikibwa sisobola kwogera ku jjajjaawo gwe tugenda naye ku simu kati hmm. nga simu ebyafaayo bye hmm. sooka onoonyereze otegeere hmm. omwami ayitibwa zaakariya senkoole hmm. addibwako kisiriko senkoole hmm. balirwana yusufu katende kiba ati abagalamidde enakirama mu busiro zaakariya senkoole yali azaala omukyala azaala jjajjaffe mwanga aboolugave be bazaala mwanga so taddangamu mbw abe ngongi gyatamanyi abireke Mm. bannayuganda batuwuliza mu kiseera kino nga muzze mugatta emitundu nga wetubyogera abasobola okuwuliriza ne mujjamu ate ne mwegomba okwongera okutegeera ezino entalo zino ensonga tuzijje kumuleke kitwala nti lutalo lw'amayega nanakibinga oba n'abantu abamu mm. mujjeemu okuyiga abamu mm. nti abenvuma mubadde mukimiti mumaali bakabona ba mukasa aboolugavi mbadde ndimu bakabona bakitinda ddala abakubi bakimanyi nti bebeekuba ni bananyini nyumba eno twekube kubanga mm. abeekubanyi mubeekubaaniranga yaabwe eyo ennyumba eyalibaddenga nanyiro nga kabaka tanaba nakulinnya mu nnyumba eyo gwe musambu guyitibwa bwekobe bwekobe gwabakobe ate gukongojjebwa baalugave kitegeeza okuli erugave ekobe emamba n'effumbe be basooka okwekobaaniro eh omuntu wandibadde omukubira ku kifaananyi kyatwekobe abamu tebamanyi twekobe wagiri naye nga bagambye anti nkugambye nti ennyumba twekobe bano gye baakira juzi ngaomukulu kirumire atuyambyeko ogirongoosa hmm. mbu twekobe ejjudde tugikwasizza kabaka hmm. omusango guno bwekobe guli luddawa hmm. era abeekobanyuma wewe bagenda okwekobaanira Mm. kati nzo kwanga otogere liko na kufuru olabe ko banyi beko banirawa bebyo bwangwa neno lye muogira ko tubijja mu mubano be nyini bibayi banga batu ngo mm. kati nzo kati kan kubule bangama tukulwana na batu dimme ngo bonna mm. kulwana na bamayiga mm. nzo sina mundu sina kasari sina senegazi bayina mm. na yenso bwo kubatira wa ama, ama, ama ne bawemuka mm. kubanga nkugame tuni erinya lye mm serumalama wano hmm. ne bwenkwata basavaba ekibi ekimu nengena mu batanda bezaala mba tinkulya kasegu hmm. ne baseguka ne bazina mpaka kiini ne mbalaba nga <laughs> baseguse nkola mikolo hmm. bwemba nina obusungu kumanyiga nga basinga bwe bakituwala bakira omusambwa kungu guyita w'amayego genda erusiiti ompulira bulungi nkuwulira omulangira nakibi bwemanya omugamba nti ino olutalo kwoyo omusango akungu guyita wamanye gogenda erisiiti hmm. kati mulinamu ttaano ne bwensitula naziba kwali erweza webali n'omusamba gwennyini rweza ne naziba ne bwembasitula buli ali awasengukawo ne bwensitula kikwabanga ne sematima n'akayima mukawulira kano ge bagamba nti kanzeeriire omunaku ani alimpa oli akugambye olaba lwatta sematima n'ekikwabanga abaali abazira embuga zaabwe zabeeranga ku lubowa ne bwensitula kaweeka eggangu kati nkulagandire soogera bino ti nina omusungu ku muntu naye twagala bakwate ettaka lyonna lituwogerako balizze mu mikono gyaffe abategeera embiri zino kubanga ziba mpewo gweatali mulangira togenda tegeera mbiri ezo we zabeeranga so netwagala gitunda hmm. nze abazza ebbanga lyonna lyonna nga bampulira kutawo lwettaka lyeruba wannakibinge bano bagundi bano onaniono minisa omubezi wa finance kasaija bano ah, waliwo omubeezi oyo simanyani bagenda okujja n'ekyapa kyabwe jjuzi kye balaga mu paliamenti mbwe hmm. ekya bbiri kumi na munaana paliamenti ebakkiriza okwewola hmm. bazimbe eddwaliro eryerubowa gwomanyi eh, sente ze baali bampa ah, simanyi mulangira nemayiga bukyanga jemmengu tazikwatako tazikwatangako naye bwe nazigaana nebamadda nkibi ng'akalube tagenda kwejja mumutema gwoggulya kubanga olusozi luba wamanye amakulu gaalwo naziba kikwabanga basematema bona amayimbu gabuzaabwe zabeeranga hmm. neŋgamba guno nja kuba nejjemu omutima nenkolaki nengulya era bwe naganda sente zaabwe basobola okusala amagezi gakola kyapa kirala kyebalaga paliamenti hmm. kati ekizibu kyange totunda ebikabiddiza ettaka lyabyo banaalinya ne bannamasole bakole ensonga zaabwe ompuliriza bulungi nkuwulira omulangira nakibinge kaakati hmm. bwe mm. tuva ku ekyo tuddayo ku mukasa mm. ebyoto byayaka mwende ebyabaana byaba mukasa nga avesese mm. byayakira lusiiti era mutabanyi we kiwanuka yeyabikuma mm. tubagamba tuzzeewo ebyoto bina omwenda tubagamba tuz abalangira n'abambejja tuzeewo ekyogero kyaffe erusiiti hmm. tuzeewo embuga ya kitinda tuzeewo embuga ya musoke tuzeewo ezaabo abantu ennyanja onagambye ekyagiyisa nalubaale ennyanja yabalubaale ate nabo abaali balina amannya nga bwe nga kumenyedde ti onayitibwanga serwanga oli ayitibwanga lubaale ono bumbujja bwe gajja nga gatambula nambubi namatimba nagadya mu nkumba nalwoga ensazi bonna baava sese hmm. amaanyi ganagabya mu nkumba gaali maanyi ki olwaliwo omusajja akenkya neyebaka ku mwana we nemugambo biragalagala mugenda lipooti za poliisi atebabakibadde nga butabika olwogera nti egundi omusajja tumwekengera bulijjo alabikanywe njaga nedda kaseegwonaani yamumalawo nti naye kabaka tembo ng'asinziira entinda nga muwalawe omumbe jjanazibanje amaze okufuna olubuto mu mwanyina kiggala yagamba abataka nti mutwale omwana ono wanagabya mu nkumba amalewo ekive olubuto yalufunye mumwanyina nagabya mu nkunda bwava ekifo yajja akabira mwana wekyoba ekyomubazisekakozi oba kibuuka omulubaale owulya bulungi bw'ava ekasinya atambula njagala obuza abantu bookunkumba ekawumulo bamanyi owo yawumulira awo furu mutamanyi w'amagunda erwanga wa musanga nagadya munkumba agamba fulu nti ntwaliwo gyendiva ngende wakabaka lwaki nagadya munkumba atuukira ekasenyi waaliwo mwanyina kasiga ebbendegere era emisambo gyona nagadya gyeyajja najo okuva ku esese gyenyanja embuga zaagyo zaali ku lusozi olwo olw'ebbendegere nagadya munkumba yaleeteranga abakyala mu buganda nenaluuga ensazi nagawonya omuzza mmere okwaza emmere oba okuzza emmere eyo kuba nagawonya yazzanga olwaleero onoonya embuga ya, ya, ya, ya nagadya mu nkumba teriiwo ekawummulo teriiwo olusozi bendegere mayiga baalutuna ekiwalaimale bali mu kulusenda naye ninkera n'ogamba nti owekitiibwa ali mu ofiisi ebyobuwangwa nenono n'embiri n'amasiro kiwalabye mala agambibwa ati ebigambi byowulira nga babyogera hmm, nga tebamaze kulowooza nga tebalina nsa oba bo tebalina kyebamanyi nalwoga ensazi nalwoga yagoba nnaku ku nsazi nedda omuntu bw'akeera enkya n'akulabula naye kayemba nantawuulirirwa singa teyasiŋgaana mwana kisubi eyali alunda embuzi ng'afuuwa endere kayemba ali agenda kufa nti jjuuko baamugamba mutokkiriza muganda we omutowa omulangira kayemba okuwasa omuwala oyo nakwaliko ekivve muganda we bwe yamulabula nga bwe tulabula bano yagaana mm. abataka bagamba muganda we nti katukole eryato lino eryebbumba agenda afireo tiri ku mazzi era ng'akulembeddwa kawumpuli nga bamugja ebunyulo okuba nentalo zebuvuma omwana bamusanga kisubyawo ku ntebe roodi ng'afuuwa endere ng'ayimba nti kayemba nantabuulirirwa alisaba lw'obwebbumba obwebbumba kituufu era abataka bali kawumpuli yalabula kayemba nti ono omwana agenderera kulabula eryato lya bbumba era yamaliriza omwana gwomwana wa kayemba naku gwe yazaala nga talina emikono n'amagulu mm-hmm. naku naluga gwe yagoba ku nsazi gwe wennyini wawulira kakandi ku tv ng'agamba nti yatuuka ku ttaka lyaffe nze ayogera mm-hmm. ng'embuga zonna zonna ku eziri yeewuunya nnyo nenge ngaettaka teriri kumpi mu kibuga eh, ye mayega tamanyiiyo kati omuntu bw'ava wano n'ayogera ku mbiri z'abajjajjaabe n'ayogera ebifo bino bizibwe nkugambye nti omukama wange gwe mpeereza omumbejja namusisi nasuwa mwanga owokusatu mariyamu nakati alinnya loole kubanga musisa akugambye anti mubagamba ne beefuula nti beebase hmm. nja bazuukusa ate nze sirina mpisa nkyakalyawagazindekannyonoonyi perekita nagamba nti nkuba kiggoya temba okyera emyaka esatu wabula ye nadduka alwanire abantu ba buganda naye ngaolwaliro abadduka abafa amazzi ababuliddwa we basula abantu bonna buli ababonaabona bemukubira engala emmengo bebababonyabonya fe abalwana bino bireke kubeerawo abakendeeza oligamerika ti mukama wange alinya naloole mwatambulira naye ngaensi temumanyi ensi tekimanyi nti agitaasa ate nerekera nabaga nti banemumanyi etteka lino mulireke tuzimbeko embiri zino ziddewo bwebatunda mutundi bwetuva nga mugamba twawulayawulamu oba kabaka babwawulamu oba nga abakiwandiika mu mesagi zammwe tebamanyi kigambo bwakabaka nkugambe nti kabaka kabugumire ne kashagama bawambira ddala mpulira omulangira nakibinge mayega enyumba gyeyagendamu nga bakamala omutikkira erungu gyagamba sigimanyi singa badde mwinaku obutalo byebakolayo sibimanyi yaalisoose kujja nagamba owekitiibwa gyedduwa lusimbi ensonga eno obadde ogikwata otya kubanga nze kino nkukakasa owekitiibwa gyedduwa lusimbi yansisinkanako ku nsonga y'ennyumba eyo hmm. naye tasobola mmusisinkana mm. kubanga gama nenyumba nemotoka gye yatambuliramu nga katikiro bagimugirako ku papapo busungu ki bwe baali bayina kyali kigendeerwa kyokuleka okuleeta omusajja oni mengu mayega mwemugamba twawulawula naye ono atunze ebintu byetwogerako kyali kigendeerwa ki kyali kyakusaanyaawo bintu ebyo <laughs> bwenoba tosobola kuŋŋamba kino njagala buli munnauganda yenna na buli munnakampala tosobola kuŋŋamba nti ddala mukubira kabaka engalo nti nnyinimu wuuyazze mayedda ne mumukubira ngaolusozi luba waluliko ebikomera weyutali obwakabaka tebuliiwo abakulu b'ebika neeri mu gavumenti z'abangereza oba obwakabaka babeeranga abaloodisi babeeranga n'ettaka lyabwe bali babeeranga bagagga bwenoŋama nti obwakabaka bwa buganda tebunadde kasitowa kagenda mu kiro zakasooli ataano mm. ebika byalimanga byaleetanga amakungula mu ofisi yakatikkiro w'ebyalo obwakabaka bwali badde n'ebyagi by'emmere ekigambo bwakabaka mukimanyi mu kiseera kino kati singa mmengo nezino sente simi baziwadde aponye singa baziwa mmengo ng'ebyagi ebirina negulo nga nti gavumenti yagenze malawi negula ebijanjalo nga ddala obwakabaka weebuli ng'obwakabaka bwafuna ettaka mm, bajjajjaffe baalwananga abantu abazze mu buganda oba avudde mwankulu oba avudde ttoolo oba avudde bunyolo oba avudde kaseese oba avudde busoga oba avuddewa bajjanga nti mujje akenda kabeerewo nolwalira abaganda bakaaba amaziga buganani bodi neebawambako n'ebityo newulubbalu ng'olwokubaazimba tanneegula bajjajjaffe kye baalwanirira busoga lyali twali lya buganda busoga ngakoma bweyogererawo kazinga busoga si, uh, obusoga si ggwanga obusoga kitegeeza busenze kigambo busoga origini yabasoga oba ovubwa abasoga bunyolona sese yensonga lwaki omusoga yasooka yaddala okukola eryato eririnya ku nalubaale okulinya ku nyanja nalubaale omusoga kubanga baava sese baali bamanye enkola y'amaato omuntu yenna bwojja muganda obeera muntu wa buganda oza nti musisibwa anaaba ayugumya agenda gamba nti gwe toli muganda agenda kuyugumya baganda bereere ojje hmm, bulyambwa naawe oli embwa kati ffe tetulina nze nkugamba ate nze walonze kankubuleko ekintu kimu kino nkyogera ku ssimu nze nabagambe sitiisa ate era saagala ba nti ate nze sikolanga fujjo ku muntu nti olwokuba kikyendi sinyaganga ku muntu hmm. kyobulanga nagamba bano abavubuka abalina amalala bajja nemundu ne bajja neyunifoomu zaabwe ne beeyita abanene toli munene nze munene asobola okwogera asobola okwogera n'oyo yava mu nsi emyaka lukaaga nze munene ayogera asobola okwogera n'oyo yava eyajjanga mutonde nti nsobola terekete nze nali nfunyemu n'obusungu gye buvuddeko hmm. nga bwagamba nti ngenda kwocanga mugamba nti yokya nga mpulira abantu b'obuulira bakola byabwe bannayuganda mbazzayo ku kigambo mayiga kye yafulumya kabaka we kiwakusamira mbazzayo ku kigambo mayiga kye yayogera nti ye mutabanyi wa kabaka omukulu temuddamu tugambo tetuwabudde bantu abo nkibagamba bintu byenjogerako byasooka mu nnyumba naye ngaabantu boogamba tuzzewo olubiri luno bubaagala kutundawo bubajja kutunda bano bakasanya ebusaanya bano bajja kusanyawo byammwe naye bwanoddeyo mu lubiro ebinoga nti obuyisiraamu bajja 1844 lukumi mu lunaana na mwena hmm. n'abajja mu lukumi lunaana kinaana mu musanvu n'abajja mu lukumi lunaana kinaana mu mwenda buli kika kyonna kyatandikaawo ebika byonna byonna ebyali oku mulembe gwa kintu ne byeyasangawo eddiini eno yaliwo eddiini zajja zitukuumire mu mpisa zitwongereko n'okugunjuka mu bye tuyina okukola ompuliza bulungi nibuddayo ku yesu kristo nze omusajja omu omunaddiini omukulu namugamba nti nze yesu kristo gwe nalabako mu bubaka bwange yali muddugavu nga bulaba kale y'abasomaali oba eyakatakketakke nga bulaba abasomaali nga n'enviize teziyiika eno nga bino ebiri ku bifaananyi byebalaba byebalaga abaana baffe n'enviize zaalina nnyingi ku mutwe omusajja omunaddiini mukulu nga ne mugamba aligunda alina mirembe awo Mm. nemugamba nti yesu eh, anti nandi alina mirembe awo mm. nemugamba yesu kristo gwe mwogerako ebyamagero bye yakola ababizannyako n'ababiwandikako tebasobola bimalayo oyo omusajja yakola ebyamagero omusajja yawunya naye yafukamiranga ku nsozi naku nyanja yakwatanga mu ttaka na mu mazzi n'awonya nezina ennakwana zonna zebaganda zeyasiba era yali ku lusozi nkugambye afukamiranga wa ku nsozi na ku nnyanja hmm. n'okusiiba hmm? era ku lusozi hmm, ennakwana ne moses amaanyi yagajjawa ku lusozi amateeka yagafunira wa ku lusozi nakibi nga akugambye katonda tonda owoolubereberye hmm. bwe yamanya nti eno ensi erimu kabaka bulamu nagambye nti eno ensi nakigamba mu katambi akawedde bannayuganda nti baddiramu olubereberye eno ensi yafugibwanga abalongo bana hmm. omulongo kabaka bulamu hmm. omulongo musisi magobwe nemayanja naye abalya mmere mu kujja mu nsi eno ng'agadde tujje gambe yayitamu si n'amugamba yuugumya ensi onteremu ensozi n'ebiwonvu emisambo gino girina okudda mu nsozi ne mu ntobazi oba ne mu biwonvu hmm. bwe tunagireka mu bantu kigenda batta gibamale okubanga girina amaanyi okubasinga girina obuyinza naatutegekerawo tulina okulimira okusula n'okukolera emirimu gyaffe naye olwaliro amalala g'ensi eno gatuwazewaze mpaka mu nsozi hmm. mpaka mu ntobazi njagala abanaddiini badde okusole ya nuuwa akazeyi keyasanga mu kyombo ng'ayingidde mu kyombo yakabuza gwane ne kamugamba nze sitaani n'akagamba mpa ensonga ttaano lwaki amataba gagenda sanyawo ensi eno ne kamugamba nkuwa bbiri esooka mu lulu ey'okubiri kwegulumiza hmm. bano balina omululu ate beegulumizza hmm. nkulaga ensi eno ensi gye tuleka amala ate yali yafunze neewuunya nyo gye buvuddeko era omukyala sigenda kwogera linyere kubawo emmengo yaleeta abasajja abantu baava ebweru baava australia baali abazungu baali abiri mu basatu hmm. era teyabatwala mmengo yabatwala ku papapu nampita abazungu ne baŋŋamba nti wai omuliro gwakatwokera emyezi ena tugenda myezi etaano australia buli akyewuzikiza omuliro tukireese hmm. n'omuliro gugaanye naye abatusinga ba erodas bwe baddayo wansi batugamba tukomewo eno mu paalo of africa hmm. era eno ensi yasookawo ensi z'abazungu zonna ne gemuyita enjazi gaali mayinja meeru lwaki gye bayita paalo of africa omusajja wasitoli yaŋŋamba nti yeewuunya nnyo mu paalo of africa nga mulimu n'abantu abafa enjala yeewuunya nnyo mu paalo of africa nga tugamba tulima ebintu n'ebitadda yeewuunya nyo ngaabantu abali mu paalo of africa uganda eyaabwe bakozesa eddagala mu kulima bakozesa eddagala mu kulunda ebisolo byabwe hmm. kubanga ekiraalo ky'emisambwa bannakayima bakaliisa bonna kyabeeranga lubowa waberanga famiry yabakiwujjo bebalundabebabeeranga mukiralo kyemisambwa tugenda kulunda ngaemisambwa ginanyini nsi tegirunda gulukogamba togenda kukozesa ddagala bajjajjaffe balundanga awatali ddagala bajjajjaffe mu mpaalo ba afirika baalimanga nga tebakozeseza ddagala nalubiri bwe yajjanga nkuddamu olwaleero nakyogerako era naawo ekigambo kye bayita nalubiri kyekirwadde ekitategeerekeka mm. naye muddeyo ku lubiribiri abakituuma ah, nalubiri bakirwanyisanga batya twasondakawo ku ssente nalubiri mm. bajajjaffe eddagala lingi eritabulwa nekyensobola okugambako abantu ekifaananyi ekyangu nti bafumbanga ssere mm. naye ngaoguli omukulu bagukoze omwana ono azaalibwa nga tawulira nga tayogera kiggala yaani kasiru yaani kubanga kiggala tukugambye ne mutabanyi wa ssekabaka ttembo ye mulangira kiggala hmm. kiggala yaani omwana ono azaalibwa nga tayogera kasiru yaani negomaega nogamba nti somanyi batandika okugema abaana bazaalibwe nga baleke okuzaalibwa nga tebogera nga tebawulira ani abikugambye mayiga avayo natugamba ye profesa yamanya ebintu bye nze nkulaze singa munina obusungu kuba tudde mmengo abalangawo bakirowooza hmm. nze nkuddamu seewaana seegulumiza sikola ki naye ne nsisobola ogikuma omuliro kuba ekikukola nkimanyi sinanyiiga ate sirina busungu ate nze nemba nyiize waliwo ansingako nze uganda eno gyoraba waliwo ansingako hmm. bino byonna byenkugamba ti waliwo ansingako ayitibwa omumbejja namusisi nasiwa mwangu owokusatu mariamu era nze ndi wa kongo gye najja kuweereza kabaka wange hmm. kaakati nze owa polofeesa bwe yamanyi naye munauganda agenda okuwuliza ensonga zino ajjemu kasiru yaani kigala ono yaani bano bajajjafe abakituuma nalubiri bakijjanga kubakiwanyisanga batya abo batali ebyuma by'abazungu eddagaali abamagulu meeru katuddukawo misinde nakugamba olwadde ojajjange omwanga agamba nayemu abalya mmere temutegeera kino ekirwadde siima mwakituuma kkookolo abazungu kye bayita kansa njagala bannamawulire mukwate kutuba olunaku lw'enkya mamuli bannamawulire bonaku lemu n'abamusobodde mugende ekyanja ku lusozi mubuze embuga ya kkookolo gwe mayiga ogenda kuŋŋanya abakyala abava mu bika ekkumi ennono yaabwe ogimanyi bagende bayimba nimbalakakookolo okwata ennire ngaokola omukolo gwa kookolo naye kookolo bannayuganda abali abo bawuuza kimu semanyi genda bakusabire genda bak abantu bamanyi kusaba kookolo abamalawo naye ngaomukolo gwa kookolo embuga ya kookolo weebyekyanja naye temuzzeyo ku lubeerero gamba nti abakituuma kookolo bakirwanyisanga batya abazungu bano nga tutudde ku papapa omu yasituka nawo n'asanga ne muganda wange mu mmotoka n'amubuuza oli mubeera naye muntu alya nemmere hmm. n'amubuuza gwe mumuwadde amazzi oba galeese basoeda tamunywedde nti amunywedde ate kati biki byombuuza kubanga nze namugamba omulembe guno ogwabasange bano abateeberezebwa okuba nti bavanga maserengeta ga kenya bajjanga nga bazaala abaddugavu bano mubasange kati bano abasanga oba emisambo we gyezaalangamu gyegyazaalanga ebyana ebyo byenamagoye bazimbaga mm. obutuzi bona batandikira mu east africa mm. kati bino ebyana ebyazaalibwa nga byeru bano abaddugavu baabiyiganya nnyo nnyo nnyo era bajjajja webatuulanga ku byoto webasesezanga ensonga zaabwe nokyolaba nazzi kuno kizibu nnyo omuzungu okuba nenyumba nga teriri mu kyoto mm. omwodoza babeera nabyo lwaweeza nnobeera nga si sama era ebyoto byakeera olaba nti batuula ku kyoto ne bajjayo ebyokunywa ne bakolaki kati bwe babiyigganya obiguba mu paalo vafiri kuba mu nsi eno gyebyali bitonde bizaaliddwamu gye baabiwaŋŋangusiza katonda yabiwa amagezi nga byekkuumu ebiriyita okufuna ekyokulya era abamu tekinologi bo bamukola naye nga bakola emundu ezaawe bo mubaliyita okufuna ekyokola ki era omuzungu ne mugamba nti era kibi nnyo obusungu bwe mutuyinako mumukitwala nga mwaffe abaduga baba bagoba mu nsi yammwe ensonga laki naabayambuka ku mwezi tebasobola kubulya abantu bansena abantu be basangayo baali bakalaki hmm. nembagamba abantu abemwasangayo baali baddugavu nga nensingo zaabwe empanvu okusinga emmezi eno gyetwali tuddeko yokupa bapoezi emmezi ozimanyi nzimanyi mm, genagerezaako nemuga nga nensingo zaabwe empanvu okusinga emmezi eno era ngaokutegeera kwaba abantu kuli ebitundu mukaaga kukwabazungu nembaga mbu temwagala kubeera wali bantu babasinga magezi ekyo nemutakisirikira naye fe abaddugavu kituyisa abantu kiggwayo nti abantu ba katonda omuntu ekimuyisa omuntu beeramu akw obuntu mm. naye bano tebaliimuka abuntu yadde tebalina nansonyi tosobola kudda ku masiro ga kakabaka n'ogatunda tosobola kudda ku lusozi ggomba okwagalamizibwa bakabaka bonna nga ddala kabaka mutegere kwana wa muteesa nga kabaka muteesa olubereberi yajjawo bakabaka kumi n'abazza mu masiro gaabwe omulangira n'avaayo nayogera ku masiro g'abajjajjaabe agatundibwa nayogera ku mbiri z'abajjajjaabe nayogera ku mbuga ezirina okuzibwawo olw'abantu ba buganda ne uganda yonna gwenogamba ayagala kwawula ddala ddala oba muntu ngaolina obwongo obusengejja ku byenjogedde byonna era abazungu ne bagamba nti muddeyo australia mukole abagundu kye bakola hmm. abamerika njagala ojjukira omuliro ogwakwata mu amerika abamerika baguzikiriza ennaku ssatu nga tegwaka maya teguzikira naye baddayo mu badindindiye nabadindindiye ne basabira ennaku ssatu empunga olwabuka enkuba n'etandika bwe tunaddayo bana tuddayo ku kigambo bana ab'emmengo kye bakulembeza nti bya buwangwa na nnono tugenda kutereeza ensi eno n'abalina amalala ga bakakkanira edda nga tebakyalina malala eri bannaabwe naye nkugambye nti nenga ekwata n'ettaka eririko abantu abasukka mu bitaano n'eriguza omuntu omu oba nga bubanoonya sente nkugambye ekintu kimu nti bano abatudde emmengo nkiddamu tebandeetera kwogera bye saali yogedde baakola ensobi abo bennyini ne batwala n'ejjunju mutabanyi wa mutebi hmm. mubatanda byezaala naye nga nekiweewa yo nyini nyini odde yali mukulu wa kabaka mujjajjange kabaka mwanga kitawe yamugoba mu nyumba eyo obutagirinyamu namugobe ekasubi namuzimbire bweru wa kasubi naye bano bamutwalayo bano abantu nkuddamu nga nkyogerwa ndi ku mukutu kigwe simanyi naye nkuddamu nze bijja kunkalubiriza ebyo hmm. nkuddamu tebanditira kubayuzayuza kuba mmanyi bingi ate ntegeera bingi bobennyini mayega ayite mu bakulu b'erika bw'abanga ddala simalalage ng'ayagala okutereeza ayite mu balangira saabalangira <laughs> naye musajja tomusaasidde abanga n'omugamba n'atabituusa jajja waabalangira gyali batuule beesootinge akkirize nti kyalimu tamanyi buzito bwakyo lwakitakunoonyako bwakyo sisobola munoonya leka naawe oli aba mupakasi namba ye lwakitakunoonyaako mayega aa amalala alina maanyi ate kati munnaye fe otwogera ku nsonga zino namwe abamu ne bagamba nti waliwo yagambye mbu abasinga nnyo kati natunuulira omuntu ng'oyo nkugambye simunyinaku busungu hmm. kubanga nze nkubuliddeku omusamba gumu gwokka kkungu guyitawe nga ogenda ebusiiti kisobola gukowola nengubulya kyakkola nkisobola nabagambe seegulumiza hmm. kubanga sagga era nalinawo nabalaga mesagi Mm. olina okusinda okusinda ne bagamba nze omuntu ansindikira mesagi nti ogenda kunzita tomala biseera byo nze nafadda kuba omubiri ogwange kamwa kwogera ngu ofuga ebitundu abiri ekinana kyabajjajjange mm. katogenda kudda ewewaane twaseeyafe edda nze siyikiriza bantu naye era nga tensobola okuggula olutalo ku muntu nesibyendiko wabula abawuliriza bajjemu byonna byetwogedde kiki ekyetagisa okutereza naye mbabuulire nensi weeraga mumaaso kino mbalagula muzzukulu wa kabaka mwanga basamulekere mukasa kiwa mirembe kirivuntende daniyero mbalagula ekijja mumaaso bano abasajja mbasaba mweabatuusa amaloboozi emengo abali kuzina emikutu gyammwe abavuma temuvuma abasajja bakwate ettaka lyerusiiti abasajja bakwate ettaka lyekigo abasajja bakwate ebulubale wane bulubale nkugambye nti abalangira abavesesi webasinzira ogatta olukalu n'ennyanja wane bulubale nkuzaayo wewali oluzzi olukulu olwomukyala kanaluzaala akanaluzaala okamanyi mu luganda kyekitegeeza sikamanyi mulangira we waabeeranga oluzzi olukulu lw'omukyala kanaaluzaala nakkazi nababinge muwala wa wampona ebusami awe bulubale wenjogerako fere twagala bali tuwe nti tutunde tuzeewo embiri zino naye ekigenda okujja mu uganda newemunayambuka ku busozi ku caki ezatula ku busozi ne bwe munaagenda buli awali esinzizo lyonna kino mbasugudde muzzanga amaloboozi gano ng'ekiseera yafumbirwamu ebakeko omwana agenda kukwatirwa nyina mu katale gyatundira ebintu omusajja agenda kukwata ekubage ne muwala we gye yafumbirwamu ebakeko kubanga nkusabye n'ettaka lino nzimba obuliwoona omusajja gwenva okukugambako serumalamawano mm. bawunabba wamala mumuwulize nga simamuwulege essaawa essatu yamenyamenya waluusinga amenyamenyera ennyumba ezaali mu lubiri n'amenyamenya ebika ebyakolanga ensonga zino naye mutamubuuza nti owaayi bwe kibanga ne buno bumbiita bwakabaka ennyumba zino ziri luddawa era ensi temugenda gitambuliza ku muki abagenda mu masinzizo bagende bannaffe abasaala basaale abasiiba basiibe abamachachi bagende naye abantu mu bika byabwe muddeyo mutereeze abaganda tugamba bitandika na nsigo hmm. byasobera wa gye byasobera kwe kulinyisa kabaka dawudi kyoku namulondo nga taata gyali mulamu nakibinga kugamba nti ngenda kusomeza abiri mu munaana ogw'omunaana mu bbiri kumi n'ebiri lwatikomyawo jajjaffe mwanga okumugja ebujenje okumuzza mu nsi ye buganda amaanyi ge gonna yadda nago hmm. kati oli wabaddireyo kukiri ekyo nkizamu nezo birumiriga esatu mayigaya bagamba kabaka wabwe si wakusamira era nabakakabaka omukulu kati mumuyanje bino nakugambe gwe n'okwata amasengere n'omujja erwadde giyagalanyizibwa njagala nkuubaamu egendo olabe embuga yakkookola ekitinda njagala ogende badakuzibaba e empologoma obabuuze nti entebe y'obwakatikkiro eriruddawa omubuli tebamayigaa gituulako tagimanyi ati mumwita katikkiro tagimanyi ddala yakwasibwa obwakamala byonna mu batanda b'ezaala oba bukedde yakeereta n'emulangirira ne bamweza ku lubiri ne balwanira ddamula omulangira ddala mumbuulire mpewo ki eyamuwanga yalinya kwani nekakasa ddamula eno ddala erimu amaanyi g'obwakatikkiro omulangira wangi kyembadde ngenda okubuuza awo nti hmm. mitendera ki egiyitibwamu omuntu omuwa obwakatikkiro otodde obwakamala byonna bwava ku ki hmm. era yabufuna okusookera ddala nti aweereddwa ekitiwa ky'obukamala byonna hmm. yali ludda ludde kyebutagamba nti oo ye bwe yajja yafuna kisanyi okubanga afuna ekisabaira oba oyawo okufuna hmm. n'atasooka kunoonyereza nnono nagamba nti ekigambo ekiyitibwa nti obwakabaka mukijje mu bigambo matemi kyekitegeeza hmm. ate kino ekigambo kyetwogerako n'okutegeeza bannayuganda n'okusengedda n'okusunsula ekigambo kyebayimba nga jusi nakuba esimu emmengo negwe nakubira bamumanyi ali awo nembagamba nawandika sipiiki za kabaka hmm. kabaka osinziira otangoga nti abantu muyiye mutandike okwekozesa obabeera nekolera gyange obabeera mupakasi <laughs> oli yaŋamba gwenna okuba essimu niwe waliwo naabaakawandiika ebbaluwa baziwandika ne baziweereza wano kati njagala bannayuganda banasobola okuwuliza kati mukijja muganda bano abantu tebawabulwa bano abantu bo ne bobagamba bo tebaagala kumanya kubanga bakimanyi afudde mu ofisi ebyobuwangwa nenono talina kyamanyi njagala bannayuganda mbazze bawulira ku mukulu gwe bayita wamala gaganda yusufu owulira bulungi mpulira wamala gaganga yusufu ye yatulanga mu ofisi ebyobuwangwa nenono bwe baalaba nga obutetunda ttaka lino ng'awandikidde newakisa ebbaluwa enagibawaaka okwezi robinson yagisoma hmm. ng'anagamba nti mukole tukole ebyapa ku bituke bino byonna ebyobyobuwangwa n'ebinono byo bikwasibwa babivunanyizibwako yusufu wamala gaga ng'ategeezako gabamu nti mufunye nakibinge ku byamwagala okutegeera nakibinge ne mukama we mumbejja namusinasiwa mariyamu mwanga owokusatu bo basobole okumanya ebyo ebitawandiikibwa hmm. era njagala nnyo mukwano gwe solomon kaweesa akuba essimu nanneebuuzaako abentv ee eh. hmm. era gye buvuddeko yankubirako nanga nti owaayo abaganda tugamba nti byanfunanga afaananyi owoku muliraano hmm. amakulu galo ne mugamba nedda byampuna hmm. nga tafaanana waku byampuna ngaemmese eridde eby'omuliize so si byampuna ngaafaana nyo byampuna nga emmese eridde ebyo kaŋgambe ti yasobola kale bambi n'afaayo okutegera oluganda hmm. era muwe ekitiibu lwekyo kati nkugamba nti bana abantu yusufu bwe yali alwana nnyo okulaba nga linettaka tebalitunda likolebwa ebyapa byetongole nga biri byokka ebbaluwa yawandiika abiwakiso era ndowooza nga sinamana kumala pulogulamu ntumira nnyo omukulu ono akulira amakomera yaani bayine ah oyo muwogezi eh, oyo yali yabba n'ettaka lyaffe eryebulubaali ah. aha ono omwami omulala akulira amakomera baba shaija beyani oyo sinalabayo omuntu eh. mu gavumenti ya pulezidenti museveni hmm. ayina mpisa nga mwami byabasaiza emanyogeddemu eryo erinnya bansonyiwe yoyo akuwa obudde n'akuwuliriza hmm. twamunyonyola ku nsonga ezo n'agamba nakibinge wadde oba oliawo gavumenti yawakati yakwata sente neziwa mmengo naye ensonga egyo mwogeddeko enkutteko nnyo era naye yawandiika ebbaluwa ewakiso ngagamba nti wadde ebifaemu biriko biriko propatez ekkomera hmm. naye abantu bano bazinzewo ensonga zaabwe oyo omusajja mukama amuwangaazi hmm. yabasajja hmm. bwe mandi ogedde ebya nansonyiwa sirinyoweeyo kakati obalo kino ekintu ekiriwo tekikwatagana ku baganda bokka nkugambye nti e, namulundu hmm. bunyolo buganda sese hmm. ate era abatole baava mu bunyolo n'abanyakole ne bava mu hmm. batuuli era kijja nangoma yali mukazi era eno ensi gyolenga gyetu noole waliwo kingidomu zinnya ankole kingidomu tolo kingidomu bunyolo kingidomu andi buganda kingidomu kati nkula tekikwata kugamba nti baganda bokka wabula kino abantu bona kati gwe kyogamba nti abava ku myalo bonna bana eh, ennyanja beerya baganda eri yonna nagiwalabye simanyi saidi z'ebusoga aba ebitundu byenalabye nga bantu baga bave ku nnyanja baganda mm-hmm. twogera ku paalo ovu afirika oba twogera ku kkula lya afirika mm. eririmu buli ggwanga lyonna eyali agenze okununa jjajjange kabaka mwanga abasoose musibira teeso yali kabaka wa teeso guwali osinga kamunasa okubeera mukwano gwa mwanga ah. era nono kabaka kabugumire bonna bonna nawera balwananga kugaziya ne kashagama kati nakiringi bwagamba tuddeyo ku lubereberye naye mbadde njizo nsaba nnyo abawuliriza abamwe ababadde balina omutima ogwoza mu tetuwabula bantu abo ebigambo mbawadde bibiri oli yagamba kabaka wesi wakusamira naye nga tefe oliolulange nga tetusamira tetukwata mu ddagala tetukuba nsaasi obateeka omutwe wansi bajjajja obakubula ebintu byo byakolebwanga hmm. teeka omutwe wansi ono akugambe nti nze lukenge nze yali kabaka lukengi nze nkengera kabaka nga n'atambula kabaka tebamukuumisa magye ono akugambe nti nze jjenda ekkulu nze lubowera nze mulonga kulembera obwakabaka bwa buganda nze nkuuma kabaka era ntuula ku kiweewa nga tebiri mu kuyiwa musaayi tebiri mu kuba nsaasi bino byaffe si bya nsaasi hmm. nefe tuli bakkiriza nkugambe ne yesu kristu yafukamiranga ku nsozi kati jajjanga bagamba nti genda kuwaggala mukyaggo oggalire ebizibu ebigenda otuka ku bannayuganda bagenda kufa byenkana ekutiya z'enswa jajjawo najja ngaayomba n'akugamba nti duka duka zuukuka ogenda abantu bagenda kufiira ku luguudo lwamasika byenkana ekutiya z'enswa nomugamba jajja nawulidde bagamba nti oluguudo baalukola bubi zaaccident n'akugamba oluguudo gavumenti yalumaliriza bbiri kumi n'ebiri accident zitandise bbiri kumi na mukaaga mwezi gw'omukaaga hmm. ninga naawe omuntu ali ku nsi kuno weerabidde avugirako emmotoka agamba mubaalukola bubi nga weerabidde ni gavumenti yalumala bbiri kumi n'ebiri accident esanise bbiri kumi na mukaaga naye ngaomusamba gwekikugamba naakugamba ani yalumbye lwera lwera afuga ebitumi kinaami bitaano ku mazzi ga nalubaale lwera bwesizo bwa nalubaale muli mu nnyindo yabano baalubaale era nga gwogamba ti nakiri ngaagenda kwawulayawula kwa tosobola tegeera gy'olaga nga tomanyi gy'ova ekintu kino bannayuganda nkibaddamu abanaawuliriza nammwe mwekyekinga mu bika byammwe nti nakiringa yatugambye tosobola tegeera gy'olaga nga tomanyi gy'ova hmm. bwe nkugambanga nti mwanga ow'olubereberi owokubiri yafugira mu bigere bya mwanga owokubiri mwanga owolubereberi yawangala emyaka bibiri jajjange yawangala emyaka kikumi ana mu etaano naye owali omuntu ali mu afirika eno paalo ofu afirika erina embeera y'obudde ennungi nongamba mbu bakubalidde emyaka bajajjafe abigganga lwakiba mwebuuze bawangaalanga baatyanga okukola ebintu ebiwuniikiriza n'ebyesitaza kubanga bategeera obuvo bwabwe ne bategeera ennono yaabwe n'ebyobuwangwa byabwe nti omuntu akeera nti anaakwata omwana oba naye bakakumwana gwazaala nti banange kivudde ku ki nti eŋoma ndogaobukaba eveeyo twanenge tugende wanagadya mu nkumba yamalawo ebifo ebine bitulumbaganye serumala mawano omuwulidde muwulidde kanaluzaala mulinze <laughs> nesekeddeko muzukulu wa mwanga mulindeko ekidda muzanga ebigambo ebyo mumukirize mu bannabbi abali mu bitabo bye mutwalabako muwakanyese bannammwe nene bali bannabbi baafunanga bubaka ku mbeera enebawo ne yesu kristo yennyini yamanya era yategeera nti agenda kukomerebwa ku musalaba kituufu kati mbalagudde akitwala akitwale yeekenenya yeekenneenye awakanye awakanye kino kikyali kituuza nkugambye kino kyolengera ku myalo eno ntandikwa kubanga mwanga gamba tinga timuzizaawo mbiri zinomukole nnyo nkugambye nakati mukama wange alwana okumalawo eyo embeera n'oli akugambye n'omulandiro ogubadde gugatwala tuguzibye nakatuli akaali gatutte tukazibye nkugambye alinna naloole gyasasula emitwalo egisukka mu abiri buli lunaku atambule agenda akola emikolo egitasa bannayuganda n'abaganda mu buganda ne bannayuganda mu nsi yaabwe oye mengo bamumanyi nenga omuntu ali omu bwati wangi oye mengo bamumanyi fe tetwagala bamengo tumanya kubanga bawakanya uye hmm. bwasuubire okutunda e-, e-, e-, emiriyoni ebitaano bwomugamba nti ozimbewo embuga takirabamuka abuntu nebakinkugambye nti nza maliga siminako busungu naye mulabula bwawulira byenjogedde ba ne byenasooka okwogera hmm. tabinyigiramu okumulabula kwange wabula atuule agambe nti e ebintu bino n'ababiwuliriza nga mikwano gye temugezaako okuvuma temutuddiza mensigi zituvuma waliwo omuya wandika nagamba nti ani ayagala okumanya ebyo hmm. waliwo gurupu yaabwe eriko abawagizi be n'abacbs kuwanti tino n'abuuza ekintu ekyobusiru mutuuze munnamu kubanga kino wekinajja hmm. kijja kulya abaana bammwe nakiri nga ngenda kuwangala emyaka kyenda ekyo njemanyi kyenda kati nzenda kusigalawo n'amataba gajja lwa baasigala kakati kino mwabatuvuma mwabatuddamu awuubi nga temumaze kusengejja abasajja mubamanyi bamayiga abasajja batudde emmengo temwekalakaasa musale amagezi agatuse obubaka gye bali nkugambye nti twagala ettaka ly'ebulubaale twagala ettaka ly'ebusiiti twagala ettaka ekitundu ekifiraddewo batemanabakuzimbawo ku kigo twagala abeeyita ab'amaanyi bajje ebikomera ku lusozi lwa lubowa kubanga naziba oba nazibanja yazaala abalongo ababiri muwala wa ssekabaka tembo omumbejja nazibanja teyatuuka wanagadya mukuba kumalawo kizze mukubo mwe yazaalira emigga ebiri wasomayanja asibuka ejjinja nekato mayanja asibuka esseguko mu busiro kyekipande kyolengera wali ekiyitibwa nebalamimayanja hmm. kati nzibi nkugamba nti nno tuzze wewaneerubowa mutukwakitteka muliteeka emikono emituufu abazimba amayumba babeire mu mayumba gaabwe kuba nabo bajja gasenguka kiwa ebbanga fe tukyakubirira naye fe lyatugesa luge nti atubibadde kati hmm. bananyini nsi emisambwa abasange abacwezi bakole kye baagala ffe tukoye okuba amavi tukoye okwegayirira tukoye okukola emikolo ngensi tukimanyi egibataasa naffe tujja kukita kyevudega nti ekinaddako tunatendewalirwa nga bano balemedde okukola byetubagamba mukkirize mugaane ettaka lyetubagaa ffe tubagala kubba ttaka ly'abantu mwawulira fe era fe tulikumye n'embuga zaako naye bwe tubaga nti wano walinyangawo kino tolwana tetusobola kubanja omuganda tabanja gyataawula naye omulabireetamu amalala ebyo byaggwawo abo balimba abo beerogoza kale mulabye mu uganda enkuba esene ku bantu nalabaano kuwamuko ku ntebe odinga enkuba etute n'emmotoka naye neetali nnyingi mulabe ekiri ku myalo embuga zakitinda ziddewo abooluganfe bajje buli kika kidde mu nsonga zaakyo ate mukyalina omukisa nti fe abaliwo ku nsi kuno abakyali abalamu tumanye ebintu ebyo bwe birina okuzzibwa tumanye ona ogukulemya noga nti nze embuga yange yali wano enyumba yange yawangibwanga eti leeta ono aleke empewuyamu wange yabawanga enju yange eno naye nakubuuzizza ddala ani yalinnyako empewuyamu wanga n'akakasa nti enddamula eno gwe mugenda ogikwasa ewangiddwamu amaanyi ga katikkiro kubanga emitendeya temwagiyitamu obulabuzi nti bukedde bukedde eringa yebalondayo kati kekuba kono nga mumudduka tugenza okulwana olwo nga naaba ekyo ekikabasanyuka ekika kyaffe kivuddemu kati kikemumanyi muyina okumanya obuvu muloke mutegeere obuddo mbadde ga nti nkiddamu bannauganda banakikowa nti kabaka mwanga olubereberye mwanga owokubiri afugira mu bigere bya kabaka mwanga nembagamba nti kabaka suune wamala suune jimbo nembagamba nti muteeso w'olubereberye bugembegembe muteeso w'okubiri kyonnagaka agalamidde munkaabira kyowookubiri nembagamba nti ne kabaka wamme mutebi ayina omubulira ekyokukola ye mutebi natatebuka owolubereberye nga temunavuma temunaba kuvoola n'okuddamu mu mesigi ez'ekisiru munoonyereze olubiri lwa mutebi lukuli weemuli mutibi ono owolubereberi yeyali badde abula mutebi owokubiri mukima okutambula nga bwekyanditambudde mwebuuze lwaki mutebi owolubereberye tabulira wakubiri omulangira ebirungi eh, biggwa byokya ah, nze mmaliriza era nga nfundikira olwaleero hmm. nga nkugamba nti oba nga ntegeeza bannayuganda nti mmanyi bingi hmm. era ntegeera nga tesinayuza hmm. naye mbadde saagala kwanika ate ababadde bannenyo lyagamba mukiswaza nina hmm. ebintu bakitegeere nti byasooka mu nnyumba naye nga tuli ku basuubuzi ettaka erigula biriyoni bwemulaga nti wagendawo embuga tasobola gikkiriza genda weye ng'anoonya biriyoni nga mwemugamba mbufe tumanyi tuweebudde hmm. naye nga mwerabi nti byasooka mu nyumba kale ntumira bannaalinnya hmm. abali mu kubonaabona olwokuba tebafiiriddwako ngaettaka lyabwe buganamibodi yalitwala hmm. ntumira bajjajja bannamasole abatafiiriddwako ngaettaka lyobannamasole ne bali badde bajja akasuulu buganamibodi yali eddiza ntumira abalangira abava mu kabaka kamaanya abalangira abava mu kabaka owekasengejje yalina mayiro esatu wasigaladde simoola asatu hmm. bano batunze ettaka buganda land board ntumira abalangira munabobakabaka bakayemba bakabaka kalema bonna bonna abali mu kunyola olwettaka lya buganda land board lyetunze hmm. naye nga nyongera okubagumya ekikuta obudde kigenda buta hmm. n'okwebaza abayisiraamu abasobodde okumalako ekisiibo bannange nombeebaza mwebale kusiiba mwebala okugumikiriza n'okusibira mu buyinike amazima muli mu buyinike mukulu wange dokitambuga hmm. kasimu mm. nakiringi nja kwongerako nerya jjajjaffe kakungulu munnange nno nkwagala nnyo era mumugamba hmm. nti abaana abakuwulidde ti mutowo nakiringa akutumidde omulwanya muli mukwatangabo hmm. mukwano gwange mukulu muzaata o oh, mukulu muzaata kimanyi timutumira <laughs> oba bakimanyi timwagala nnyo mwagala nnyo kangambe nti nze njagala nnyo jajja ne yangamba nti wogiranga amazima hmm. nebagakutwala mu kufa hmm. kati omuntu yenna yenna ali mu kiti ekiyimirira ku magulu ge n'ayogera ekimuluma n'ekinyiga bannayuganda kyekindetera okumwagala hmm. nantumirako omukulu wange kabaka mutebi gyali ye nga nsaba yeekube mu tooki yennyini yeemuliseemu nentumira <laughs> mayiga e eh, mukulu mayiga ah, zira gambe simulina kumpalana yalina kutereza mukulu mayiga e mm. mm. e mutumiddeko nnyo mm. omanye sijamuyita charles peter mayiga namuyita mukulu mayiga akunonyeko ah, tanebwatanonya tebamulagira bulagizi alina entoo tebamulaga muliro bo baasuma profesa tasobola kunna nentumira <laughs> nagamba oyo si mukwano gwange nekyali wange mukulembeze wa uganda si mukulembe mufuzi wa uganda pulezidenti yoweri kaguta museveni muzukulu wabajwezi mm. e, eh, nemutumirako nnyo n'abantu bonna bonna aba uganda naba abantu ba buganda mm. ne bannayuganda bonna mbatumiddeko nnyo nnyo nnyo nnyo mm. abalangira n'abambejja mubiri bagumu naye ngaera bannayuganda awadde mbatumbira ne bannaye munansonyiwa kyenaalisoose mbasaasira nnyo naye tulwana mukama nga omubijja namu sinasiwa hmm. mutumiddeko era musaba nnyo ayongere okulwana kubanga hmm. musisi ate ye bw'anaayuugumya nga bw'agamba nti kati osonyiwa oku kansembyewo kano kale hmm. musisi watuukira okugamba anti mubagamba ne beefuula nti beebasinga bazuukusa ate naakugamba nze siina mpisa nkyakalira wagazi nze banzaala sese so tebanzaala mu bazungu bembonyabonya hmm. kiwanuka n'agamba nti nze kankubeera ddu ensi empulize enkuba yakaggwayo oba wakati awo hmm. kale mukama nga omubejja namusinaswa mwebazanye bale kwagala abantu ba buganda hmm. n'okulaba nti alwanirira uganda yonna kubanga kirya kirya buli omu baganda tugamba nti ekiri atabaana naye yasigaddewa Ah, sikamanya namu aba lediyo mbatumiddeko nnyo mutowangeuganda hmm. eh, muto wange arafati mutumiddeko nyo abalamya nabambejja bonna gye bali hmm. kitange abasesa abali eyo bazzukulu baluvula eserinnya bonna mbatumiddeko nnyo hmm. eh, ne mwanyinaze gwenjagala ennyo mukyala wange ow'empita kasi eh, ah, bamala abangana mbijja mbagasi ne benzaala ne banyinaze bonna mbagasi Mm. n'alinnya bugendegende bonna babeere mm. bagumu ekikota obudde kijja buta tujja mm. kudda ewaffe ate tuzzewo embiri ffe ekigendeo kyaffe kikya namulondo yabali kikyawakatikkiro wabula okuzizawo embiri zino nibannaganda bonna abawuliriza nti bajjemu balowooza ennyo abamu nga tebannavuma nadde balowooza nti tetuwabula ekyo bakiggiremu dde atuwabulira ddala abantu abo oba twawabulanga mbabudde ekintu kyamuziwazaala mpanga oli kyeyalisookeddeko ddala ekyenyumba bwanika enyumba kasubi mirembe enyumba zonna ezajja hmm. kale ab'emmengo abatuddeyo abali mu bugagga abaali mu bubbi temumpa chansi bayusaayusa oky hmm, kuwulira tulinaddamu netuwuliziganya era nina wana olukiiko abantu banninzi kale omulangira kale